どこで覚えたの三浦俊子さんがいつも歌っていました私それを聞いてそうかそれで覚えたんだねはい「シナの夜」

遅くなってすまなかったな船長おめでとうあありがとう奥さんもおめでとう